bantwana bam ndiyakhumbula ngosomesebeni ifundise ngesandi ub ne bendifundise ngesandi ub ngokumisisa kwenza umdlalo omandi kodwa awufuna umntu uba makangqole funeka nje ngqele yakho ibesezantsi umandi lo mdlalo kakhulu sizawufunda kona esisandi ub umisa unebhoxi ke apha nibona ibhoxi yakhe inesasandi singubani singumba ne b apha ngaphakathi kukhona izinto ezikhoyo kodwa ke umisi uzandibonisa before umisi avulele box niyambona ub besithe kanene ub ubhala kanjani qala phezulu very good nibambile bantwana bam very good qala phezulu wehle unyuke ujikele very good nankuya up ibisuzawuvula ibhoksi yakhe enuba izinto ezinoba ubani unondichazela uba yintoni ibona kulo mzobo kamisi vela asimvumvela khwaza buso ubuso khaphinde vela ubuso ubuso masitshoni sonke ubuso ubuso khandibambele iviwe obubuso bukamisi mtshayo popayi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 Pudici. Kophindelelo. Pudici. Ubisi. Uthini lelo? Ubisi. Nihamva la bu. Nihamva? Yes. Ubisi. Khasibambele limise ubisi. Kubekho lento. Mm, mm, mm. Bangamandla. soft kamandi ngathi usana mbona usixebayo yintoni lena vela uboya uboya uthini umvela uboya khawubambe mvela uboya uboya vela wonke ke umntu ophethe imizobo nezinto ezibambekayo nika lo secankwakho ave naye yihambise yihambise omnye ajonge omnye abone omnye makajonge omnye makabone hambisa nawe ivi ajonge omnye abone ihambise ihambise abone hambisa omnye abone Yesi.